नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा आज चाहिँ म ट्राभल ब्लग लिएर आएको छु अनि यो ब्लगमा चाहिँ हामी माछा मार्न गएकोदेखि माछा <laughs> बल्छीमा पारेर फर्केसम्मको यात्रा हजुरहरूले देख्न पाउनुहुनेछ हामीले यो पाल चाहिँ माछा मार्न सफल भयौँ र यो माछा चाहिँ हामीले गोल्डेन बेमा पारेको हो हाम्रो यात्रा चाहिँ हाम्रो घरबाट सुरु भयो र हामी पाँचजना चाहिँ माछा मार्नको लागि गइरहेको छौँ र हाम्रो फर्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ मिडलटन बे थियो र हामीलाई त्यहाँ पुग्न करिब एक घन्टा जति लाग्यो मलाई आशा छ हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ र हामीले फिसिङ गरेर राति बेलुकासम्म फर्किएको भिडियो यहाँ राखेको छ हाम्रोमा त पर्छ होला आज अर्को एउटा यस्तो ठाउँ आउँछ अहिले पर पनि यतातिर बाटोमा पनि त्यो पुत्ला बनाएर राख्छ मान्छेले किन खानेकुरा खाइदिन्छ भनेर अब नेपालमा त्यो उयो भवानी हुन्छ नि त्यस्तो बनाएर राख्छ एक यता रोक न यो सबै हो सबै हो बाटोमा ठुलो छ नि त त्यो बाटो माथि बाटो हामी फाइनली मिडल टर्न पुग्यौँ र यहाँ चाहिँ अरू फिसरम्यानहरूले अनि अरूहरूले चाहिँ सामन छ सातवटा पर्यो भनेर हामीलाई भन्दै हुन्थ्यो र यहाँ सामान काटेको देखिसकेपछि चाहिँ हामी एकदमै एक्साइटेड भएर हाम्रो फिसिङ रड लिएर हामी पनि यहाँ फिसिङ गर्नलाई निस्क्यौँ कत्रो छ पर्छ पर्छ कत्रो छ भने

फिसरम्यानहरूले फिसिङ गरिराखेका थिए बोट लिएर <laughs> <laughs> 嘿嘿。 ठाउँमा करिब एक घन्टा जति फिसिङ गर्न ट्राई गऱ्यौँ तर एउटा पनि माछा परेन किनभने हामी चाहिँ धेरै गहिरोसम्म जान सकेनौँ माछा मार्न एक घन्टा जति ट्राई गर्यो तर माछा चाहिँ परेन तर पनि हामीलाई एउटा फिसरम्यानले स्यामन हाफ स्यामन चाहिँ दिनुभयो र हामी मिडलटनबाट चाहिँ गोर्डन गयौँ र त्यहाँ फेरि माछा मार्नलाई हामीले ट्राई गऱ्यौँ र हामीले फाइनल्ली माछा पनि मार्न सफल भयो हामीले चाहिँ पाँचवटा माछा पाऱ्यौँ माछा मारेर करिब बाह्र बजेतिर हामी घर फर्क्यौँ मलाई आशा छ हजुरहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ होला यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला म अन्य भिडियोका साथ पछि आउने छु हस् त धन्यवाद बाई बाई